Kiedy zdejmuję stan kręcisz dupą, o Lubię kiedy na parkiecie jesteś suką, wiesz Każdy z nas najebany jest tak kotku Znam ten gest, o To twój ex, jak pies się na twój widok mała I ma ryj jakby sama mu pała Gdybyś tylko wiedziała co ma pani ten cwaniak Ha, pewnie byś szybciej go wyjebała Tak jak wyjebałaś, tego co niego tu czeka Fajne chłopaki w głowie kręcą jak czeka, czekaj, czekaj Gdzie mnie piękna uciekasz, wjechać tak na jak my Niecodzienna to sprawa obława na tego Co mówi, że nie pije? Synu, dziś działeczki dostaje Wilczy bilet, krwi promile, paru gdzieś już nie żyje Dawaj sól, cytrynkę i tequilę Kręci mi się pani, kiedy zdejmuję stani Nikt już się nie bawi, bo wszyscy obrzegani Gdzie są nasi fani?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 się bani, kiedy zdejmuje stani Nikt już się nie bawi, bo wszyscy obrzygani Gdzie są nasi fani, pewnie gdzieś najebani Bądźmy pojebani, już na fejsa stawi Idziemy